बिसमीम असलकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो लोग नहीं खैरियत से इस सब का ज़िम्मेदार कौन है यकीनन आप खुद हैं दोस्तों हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे कुछ लोग ज़िंदगी में कामयाब हो गए कुछ नाकाम हो गए कुछ जहाँ थे ज़िंदगी भर वहीं रह गए और कुछ कहाँ से कहाँ चले गए कुछ लोगों को लगता है कि वो ज़िंदगी में डिप्रेशन और एनजाइटी से बिना मेडिसिन के बाहर आ सकते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वो कभी भी इस प्रॉब्लम से नहीं बाहर आ सकते हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करके अच्छे प्रोफेशनल कुक बन गए होंगे अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर बन गए होंगे कुछ भी अच्छा वो कर रहे होंगे वो जिस फील्ड में भी होंगे वो परफेक्ट और मास्टर कर रहे होंगे और जो लोग नहीं उस फील्ड तक जा सके होंगे वो यकीनन बहुत से एक्सक्यूजेस तलाशते होंगे या दोस्तों हमारे पास दो तरह के माइंडसेट होते हैं एक वो माइंडसेट जो कुछ करना जानते हैं और दूसरे वो माइंडसेट जो बहाने तलाशते हैं जो एक्सक्यूजेस तलाशते हैं दोस्तों दो लोग जब रेस में दौड़ते हैं तो एक जो हार जाता है वो जिंदगी में अपनी हार को जीत बना लेता है वो कहलाता है ग्रोथ माइंडसेट और जो माइंडसेट अपनी हार को हार तस्लीम करता है और वो समझता है कि इस हार के साथ ज़िंदगी ख़त्म हो गई अब मैं कभी ज़िंदगी में भाग नहीं सकूँगा अब मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा रेस नहीं खेलूंगा वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट जिसे हार तस्लीम ही नहीं होती दोस्तों आपकी और मेरी ज़िंदगी में कभी इतफाक हुआ हो नौकरी करने का जॉब करने का तो आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको अपने बॉस का अच्छा या बुरा बिहेवियर याद होगा अगर किसी को अपने बॉस का बुरा बिहेवियर याद होगा तो वो इस बात पे याद होगा कि वो शख्स हर बात को हर अच्छी बात को भी बुरी कर देता था और मेरी हर अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ बना देता था मेरी हर क्रिएटिविटी को एक यूजलेस चीज कह के रद्द कर देता था और अगर मैं टारगेट अचीव नहीं भी कर पाता था और मैं टारगेट के करीब जाता था तो मुझे लान तान का सामना करना पड़ता डांट डबट का सामना करना पड़ता था आप लोगों को ये लोग जो आपको डांटते रहे जो बॉस आपको बुरा भला कहते रहे ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं दूसरी तरफ वो लोग हैं वो बॉस होते हैं जो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं हमारी मिस्टेक्स को हमारी ज़िंदगी में सक्सेस के साथ जोड़ते हैं और हमें ऐसे लोग ही ज़िंदगी में हमेशा याद रह जाते हैं ऐसे लोगों की हमेशा हम बातें करते हैं जब उस्ताद कभी दो बच्चों को दो स्टूडेंट्स को बुलाता है स्टेज पर और दोनों को एक ही टॉपिक देता है तो उनमें से एक बोल पाता है और एक खामोश हो जाता है जो एक लोगों के बारे में सोचता है वो खामोश हो जाता है और जो एक उस टॉपिक के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि मैं बोल लूँगा इस बारे में वो बोल लेता है तो इसलिए जो नहीं बोल पाता वो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ होता है जो बोल पाता है वो फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ होता है दो दोस्त एक जगह एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे एक दोस्त का मानना था कि ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये जो बहुत बड़ी कंपनी है जो इसका सीईओ e है जो इसका मालिक है इसको अल्लाह ताला ने इसकी अच्छी किस्मत की वजह से नवाज दिया है इसे इसके अच्छे अमालों की वजह से नवाज दिया है नो डाउट इंसान की अच्छी किस्मत और अमाल भी काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन दुआ हमेशा तकदीर बदल देती है मालों का दारोमदार नीयतों पर है जिसने जिस चीज़ की नीयत की उसने उस चीज़ को पा लिया जो दूसरा दोस्त था उसका ये मानना था कि ये सब मुझे भी मिल सकता है अगर मैंने मेहनत की एफर्ट की अल्लाह से दुआ की नीयत की तो मैं एक ना एक दिन ये सब चीज़ें पालूंगा पाँच साल के वक़्त के बाद एक दोस्त जहाँ था वहीं रह गया और दूसरा दोस्त जिसका ये मानना था कि ये सब मैं भी हासिल कर सकता हूँ सिर्फ अपनी मेहनत से लगन से और ईमानदारी से और अपने रब के आगे दुआ करके वो शख्स उस कंपनी को पा गया और उसी तरह की अपनी एक कंपनी बना गया फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को हमेशा हर चीज़ में फेलियर का सामना ना हो इस बात का डर रहता है और वो इस चीज़ से डरते रहते हैं अगर हम फेल हो गए तो ये दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी जबकि दूसरी तरफ जो फ्लेक्सिबल माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा उस काम के बारे में सोचते हैं रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते प्रोसेस के बारे में सोचते हैं एंड रिजल्ट्स को वो इग्नोर करते हैं वो ये सोचते हैं अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा एक एक्सपीरियंस होगा और जो लोग फिक्स्ड माइंड के साथ होते हैं वो हमेशा फेलियर से डरते रहते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि हम हार गए तो जिंदगी में सब लोग हम पे लान तान करेंगे दोस्तों दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त जब बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस में ग्रोथ हासिल करता है और दूसरा उस बिजनेस में ग्रोथ हासिल नहीं कर पाता एक एक बार हारता है तो वो हार जाता है दूसरा बार बार हारता है तो वो उठ जाता है इसी तरह ही दोस्तों जब हम लोग डिप्रेशन में होते हैं एनजाइटी में होते हैं इवन मैं खुद तीन साल लगातार बार बार गिरता रहा उठता रहा गिरता रहा उठता रहा आज मेरे पास लोग कोचिंग के लिए आते हैं एक बार गिरते हैं तो हार तस्लीम कर लेते हैं हमसे नहीं होगा जी हाँ दोस्तों उनसे नहीं होगा जो ये सोच बैठे हैं जो अपने माइंडसेट को बना बैठे हैं कि यार मुझसे नहीं होगा उनसे होगा जो अपने माइंडसेट को बना बैठे हैं कि मुझसे हो जाएगा अगर आपका माइंडसेट भी ये कहता है कि तुमसे नहीं होगा तो एक बार इससे अपने आप से पूछें कि मुझसे क्यों नहीं होगा आपका और मेरा हम सबका ख्वाब होगा बहुत बड़ा आदमी बनना बहुत बड़ा कुछ करना कुछ लोगों का ख्वाब होगा कि वो डिप्रेशन और एनजाइटी से बाहर आना चाहते हैं कुछ लोगों का ख्वाब होगा कि वो बहुत बड़ा बिजनेस सेट करना करना चाहते हैं कुछ लोगों का ख्वाब होगा कि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं ग्रोथ करना चाहते हैं आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ आप उस उस मकाम तक जाने के लिए आज की डेट में क्या कर रहे हैं बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ ख्वाब देखना जानते होंगे प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते होंगे प्रोसेस कैसे करना है ये उन लोगों को नहीं पता जब हम लोग कुछ बनना चाहते हैं हम उस एंड रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं उस बनने में कितनी रुकावटें और दुशारियाँ सामने आएंगी हमें उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता इसके बरक्स जब हम उसका सोचते हैं तो हम पहला कदम जब बढ़ाते हैं और हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है तो हम पीछे हो जाते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को जिस YouTube पे देख रहे हैं इस YouTube में कितने यूट्यूबर्स आते होंगे रोज़ाना की बेस पे हज़ारों आते होंगे लेकिन कामयाब कितने होते होंगे कामयाब हमेशा वही होते होंगे जो अपनी फेलियर को अपनी मिस्टेक को अपनी लर्निंग तक लेके जाते होंगे उस लर्निंग को अपनी सक्सेस बनाते होंगे जी हाँ दोस्तों जब हम सोच लेते हैं कि हम एक बार गिर गए तो बस हम अब नहीं उठेंगे तो हम फिर कभी भी नहीं उठ पाते एक फिक्स्ड माइंडसेट को फ्लेक्सिबल माइंडसेट कैसे करें आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी रखता हूँ फर्ज करें आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हैं ज़िंदगी में आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं फ़र्ज़ करें आपने कोई बिज़नेस का स्टार्टअप लिया है या डिप्रेशन और एनजाइटी से बाहर निकलने का सोच लिया है कुछ भी किया है वट जो भी आपका ख्वाब है आपने उस ख्वाब पे पहला कदम उठाया है आपके पास पहली नाकामी आई है और अगर आप उस नाकामी से घबरा गए और पीछे हट गए तो आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ हैं आप फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ नहीं अगर इसको आपने बदलना है तो सबसे पहले उस जगह पे खड़े हो जाएं और अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करें कि ये मेरी फेलियर है ये रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता I have to change the way मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा मुझे पोटेंशियल बदलनी पड़ेगी मुझे इससे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी मुझे इससे ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी दोस्तों कोई शख्स भी माँ के पेट से कामयाब होके नहीं आता कामयाबी आसाइशें ज़िंदगी में लानी पड़ती हैं बनानी पड़ती हैं कोई भी न्यू बॉर्न बेबी अपने साथ सब लेके नहीं आता अगर माँ बाप अमीर होंगे तो वो सोने का चम्मच लेकर पैदा होगा लेकिन उसकी औलाद को उसे सोने का चम्मच देने के लिए वो सब करना पड़ेगा जो उसको उस मुकाम पे ले जाए इसके अलावा जब आप अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आप फाइटिंग मोड में आते हैं आप समझते हैं कि अब मैं लड़ सकता हूँ जब हम अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो हिम्मत ना हारने का प्रोसेस है हमें अब और ज़्यादा जान लगानी है और ज़्यादा ताकत लगानी है और रोज़ाना बहुत बड़ा नहीं थोड़ा थोड़ा करते रहना है उस बहुत बड़े को अचीव करने के लिए हमारा माइंड हमेशा वो काम करता है जिसमें इसको मज़ा आता है लेकिन अगर हम हमेशा वो काम करेंगे जिसमें हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा तो ये बहुत जल्द थक जाएगा इसलिए बहुत छोटे काम से स्टार्ट करें बहुत बड़े काम को पाने के लिए उसके छोटे छोटे पोर्शंस क्रिएट कर लें ये छोटे छोटे पोर्शन जब मिलेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा रोज़ाना थोड़ा थोड़ा थोड़ा करते रहें और अपने माइंडसेट को हमेशा आपने बदलते रहना है जोड़ते रहना है कि नहीं मुझे करना है करना है और करना है इस ज़िंदगी में तब तक करते रहना है जब तक कि मैं अपना ख्वाब नहीं पा लेता दोस्तों जब शाहीन अपने छोटे से बच्चे को जिसे भी उड़ना नहीं आता वो जब एक पहाड़ पे जाके नीचे गिराता है तो वो ये सोचता है कि ये गिरेगा इस पर ज़िंदगी की मुश्किल पड़ेंगी तो ये उड़ना सीख जाएगा जब आपने और मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख लिया अपनी फेलियर्स को अपना लर्निंग करना सीख लिया तो हमारा माइंडसेट फिक्स से फ्लेक्सिबल हो जाएगा ग्रोथ पकड़ लेगा प्रोडक्शन पकड़ लेगा जब आप कामयाबी के रास्ते पे चल निकलते हैं तो फिर ज़िंदगी में सिर्फ आपको कामयाबियाँ मिलती हैं नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा है और कामयाबी भी ज़िंदगी का हिस्सा है हमारी सबसे बड़ी गलत सोच ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि साल के तीन दिन हमें सिर्फ कामयाबी मिलेगी हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब अल्लाह ने चार मौसम बनाए हैं कभी गर्मी है कभी सर्दी है कभी खजा है तो कभी बहार है तो ज़रूरी नहीं कि साल के तीन दिन हवा आपकी सिमत में चले और ये भी ज़रूरी नहीं कि साल के तीन दिन हवा आपके मुखालिफ चले हवा का रुख इंसान बदल सकता है अगर इंसान अपने आप को बदल ले और अपने आप को बदलना भी तब तक कारामत साबित नहीं होता जब तक कि उस बदलने में इंसान की कोशिश हिम्मत लगन अंत तक मेहनत ना शामिल हो तो आज आप ज़िंदगी के जिस मुकाम पे भी हैं अगर यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को नोट डाउन कर लें आज से ही इन पे अमल करें विद इन अ डेज आपको आपके अंदर वो सब होता महसूस होगा जो एक कामयाब इंसान के अंदर होता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी अगर अच्छी लगी इसे अपने दोस्तों तक रिश्तेदारों तक इर्द गिर्द के लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोज को लाइक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में एक अच्छे से कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा असलकुम अल्लाह हाफिज़